günahsız yavrum. Nasıl kıydılar sana? Nasıl aldılar canım? Sana bunları reva görenler rahata mı erdi oğlum? Kalk yavrum. Kalk oğlum. Senin yerin burası değil. Burası değil senin yerin. Sensiz ne yaparım ben? Ne yaparım ben sensiz? Senden başka kimim var ki? Hadi, hadi aç gözlerini. Aç gözlerini Mustafa'm. Aç gözlerini. Sultanım. <laughs> işin var burada? Hangi yüzle geldin buraya? Sen, validen, doymadınız mı kana? Daha ne istiyorsunuz? Benim de canım yanıyor sultanım. Canımdan can gitti. Bilseydim, bilseydim gitmesine müsaade etmezdim. Senin de suçun. Onun sana emanet ettiği sırları saklayamadım. Şimdi karşıma geçmiş günahsızım mı diyorsun? Allah şahidim ki benim bir günahım yok. Acım en az sizinki kadar hakiki. Sen Hürrem'in oğlusun. Bu günahın vebalini ömrün boyunca taşıyacaksın. Bırakmayacak yakın.